ウッドチャンネルそんなんじゃないこんなんじゃいつもやってんじゃん、違うよちょっと本家見してよハローがあるんだよ。そのちゃん名前も言うんだから。あ、 <laughs> はい、サスケです。アゴキングです。そうちょっともう一回お願いします。最初これですか。はい。 アゴキングしんすけですさあ今日はね、うん、あのベトナムからこの2人にお土産買ってきました、はい、サンキューサンキューサンキューカモンねサンキューカモンじゃあまずあちょっと待ってベトナムって言ったらこうハッピーなイメージあるんですよ、うん明るい、うん、明るいイメージなんかもっと明るい服着てくれよああまあ赤とか黄色とかねベトナムの人好む色ですよちょっと変えてきます ちょっと説明してください <laughs> まずだから1個目はフォーだねフォーがねフォーがってあのチキンのフォーっていうでこちらがフーキューと言いましてこれも麺ですかこれも麺料理これはホーチミンの方南の方でよく食べられてる麺料理へえそしてこちらそれなんすかバントンしんちゃおしんちゃお まあ確かにベトナムっぽいでしょいるいるいるいるしんちゃん顔もちょっとベトナムっぽい顔してますよねモンゴル <laughs> そうでこれがマムトムっていうね何ですかマムトムってエビを発酵させたソースこれもうあの野菜でも肉でも、まあ、海鮮のこのエビとかでもつけて食べる言ったらジャパンで言ったら醤油みたいなそうそういうことマジっすかこんなこんな色してんすか まあよく使ってるよヌックマムかマムとどっちか <laughs> ヌックマムかヌックマムヌックマヌックマふざけてるでしょふざけてるでしょつぶざけてないずーっとフォー、食べてみたかったんですよ一回も食べたことないあのね、池袋でベトナム料理屋さんに一回通ったんですよ、そこの卵料理がめっちゃ美味しかったんですよへえ卵料理あバインセオだな あの卵でこう包んでるもやしとか、はい、キャベツとか肉とか入ってるやつ、はいはい、多分違うえ絶対それだよワインセオじゃなかったら <laughs> 卵料理って言われてないもんかなじゃこれ入れてくださいはい、はい、これぐらいですかこれあげて開けますよオープンオープンおあもうさ、えー、あれだわなんていう乾麺みたいなインスタント麺だよねインスタント麺ねあのー になんかもう匂いがするんだけど何の匂いこれないもう目に匂いがすごいおお香辛料香辛料ベトナムの感じベトナムの匂いベトナムの匂い俺今一回ベトナム帰ったわ飛行機乗っちゃった飛行機乗ったすごいあこれだこれだってなったこんな匂いするそうそうそうそうこれは麺だろこれは何これこれ怖すぎますよ辛辛み じゃない絡みいや辛みじゃないツンってするこれでしょこっちでしょこれこっちこっちそれはこっち胡椒みたいなベトナムってすごいですねうわ辛そうあさあ辛いのいやこれ辛くないんだもんベトナムって意外にね、はい、辛い料理ないないんだよねアジアなのにないそうアジアなのにないそうそれがよくて池袋に行ったんですよああなるほどねそうそうそう本当に卵料理美味しかった それバインセルでしょ違う違うんだよ絶対バインセルしかないえー、何ミニッツ待つんですか何ミニッツって書いてあるあ三3分3分バフ3分バフって言うんいバフ <laughs> え2分は分 10, 10分は5分15分5何が違う全部違うじゃん全部違う分が分とってことですねそうそうそう分が分 ああうまそうきたよきたよしっかりとした白滝って感じいや白滝じゃないよ麺全然違うんだから <laughs> 米ですよね、うん、米あ米なんだ知ってる米粉でできるライス英語じゃない英語じゃないし <laughs> 食べていいもうサバ出したいや誰誰も誰もやってないっていうもうちょっとじゃないもうえそう美味しく美味しく食べたいか食べたくないか分かんない これ見てるでしょベトナムの皆さんそうよベトナムの人も見てくれてベトナムベトナムベトナムベトナムベトナム言わないと伝わらないからあ本当ですかなるほへえー、大好きですよって感じそれ好きよどいどいてベトナムどいてベトナムああ上手上手マジ上手上手できるんだよねティックって結構言えないの日本人の人ティックティックそうそうそう THICK でキックピッこれ結構言えないんだよピッじゃあピッ上げるやつピッピッあちょっと似てるピッピッピッうめえうめえうめえあマジでなんていうのなんなん <laughs> なんなんティックピッ ほうこれをほうそっィ行くのうまいうまいうまいうまいあよかったそれはよかった俺味薄いかなと思ったけどちゃんと味あるあそうだねねしっかりして何味なんだろうな何味だこれでも鶏ガラとかそううん、そういう感じでしょうん本当だちょっとカレーカレーみたいなカレーがいってる確かにねあのあの最後のかけたやつがちょっとそういう 香辛料だから香辛料がすごいの鶏ガラ鍋みたいな味はちょっと鶏ガラのね分かんないえこの肉みたいなの何早くじゃないティックめっちゃ対応するやん遠い遠いうめえなうめえぞこれでも米うまいっすね米ね 食べやすい柔らかくなるしね麺がうんもうピッうんベナムございましたはいはいじゃあ次作りましょう次行きましょう次は次はこちらどキしこれ南麺これ南麺どう違うんですかまあちょっと硬いかなこっちの方がうんそうこっちの麺の方がこれもニューないの 俺はあんまりしないでもこれもフォなんですよねこれはフーティウフーティウフーティウえこれは原材料何なんですかこれも米粉だった米だったあ基本米しかないねあそうなんすよえしかもなんかやっぱ変なのついてる出たよまたなんか香辛料的なマスタード入れるなもういいんじゃないですか。うん、食べよう食べよう。いいですか。いいですか。うん 楽しみフーティーマジで俺大好きフーティーね本当にごめあのホチミ住んでるからフーティーの方がね美味しいうんうん辛いあ辛いあ別ね辛いはお店によって違うけど俺辛いでやっぱ香草の匂いがワッときて、うん、麺がさっきよりも全然硬い 嘘そう硬い硬いしっかりしてる、うん、そうそれが和を向くっていう感じそれは言ったら食いたくなくなるだろそんなこと言ったら <laughs> 完熟よ完熟味は違いますけど硬いでしょ硬いでしょ、うん、そうなんかまさにベトナムっていう感じあ本当こっちの方がねうんうん、うん、いや香草の匂いがすごいうんこの パクチー好きなんであソースはいいですねなるほどねくさーって草食ってるぞっていうでも美味しいですよ最初食べた時ちょっと硬いかなと思った、うん、さっきの柔らかすぎたってのるけど、違うものだと思ってもちろん俺は麺は全然だけどうん美味しかったはいいろんな 空中とか食べ比べしてみたいですねねそうそうそうたくさんあるから次これですか行きましょうはいじゃあ開けていいよだから、ね、納豆みたいな感覚って言ってたななんか臭いけど美味しくて食べちゃうみたいなえ負たすぐに言するあでもまだあれがあるんじゃないですかあれが一個開けてもないないないないないなさそうなさそうなさそううわ答え答ええ振らないで食べながら 本当閉まってないよこれ閉まってる感あちょっと匂いするどんな匂いだこれあシューマイ弁当の匂いだざにこれつけるじゃん匂い匂いああカニ味噌だよえ本当、はい、そんな臭くないうんなんか確かに濃い匂いするけど、うん、カニ味噌あ あうん難しいうんカニ味噌でしょでもカニ味噌って言えばカニ味噌だけどあカニ味噌って言えばカニ味噌だけど後から来るねあのー、後からねあのー、ザリガニっちゃザリガニいいよいい言い方ザリガニっちゃザリガニこれきついなこれこれきついわ メイクの匂いだだからスルピンからの後ろからいるんだよ後ろにそう備えて備えてる在な備えてるんだよ最初の入りはね、全然俺もこれやばいっすねこれで食うわけないそうもっと食うっこういううわ にちょこっとつけて食べるということで今日はね味たねなんか見るためにシュウマイ弁当崎陽軒のシュウマイ弁当ですよありがとうございます、はい、それでシュウマイと一緒にちょっと食べてみて食べてみようあ <laughs> あの匂い嗅いでいけるいや俺はいけるマジで言ってんのこれちょっと好きなんだろうねカニ味噌自体が好きなんだろうねたすけは うんそんなもんそんなもんそんなもんねああすごいなうん別にあ全然、うん、でも、うん、本当にちょっとでいいと思うあ今のがつけすぎうんあ嘘濃い濃い誰かにうわ地獄地獄あうんああ いやそうだおークセラそうだろずっとクセラおーずっとクセラほらおークセラ口でザリガニ飼ってるザリガニがずっとザリガニおー超やだあこれ本当ちょっとでいいですよ超やだええー、その後行きたくないよいやちょっとでいいほんのちょっとちょっと のねうんあ行っちゃったこれでもいきすぎようそうんえでもそれぐらいつけないとね目玉の人はんか全部食ったらすぐ混ぜた方がいい一個に集中するとずっと癖があでも今のくらいだったら、うん、えも気になる乗り込むじゃん 飲み込んで後になんか臭いから一回飲み込んでる飲み込んだうんうわいるずっといるあでも奥の方にちっちゃいのがあじゃあんまつけなかったあんまつけなかっただから日本人はちょっとの方がいいかも、うん、そしたら一瞬だから カニ味噌でいける、うん、そうそうカニ味噌でいけるカニ味噌感覚でねちょっとだったらねだから分量間違うと進化するカニから誰かにね進化するマジでちょっとだったらなんか本当風味がつけていい感じ好きな人は好きっていうねありがとうございましたはいありがとうございましたお疲れ様ですじゃあ続きはブリットチャンネルでーすダンビエ